कदम चल चलेंगे कदम चल चल कदम एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो दाएं मुड़ेंगे चाल चलेंगे कदम चाल चल कदम एक दो एक दो थम रेड मुड़ेंगे दाएं मुड़ रेड कदम चाल चलेंगे कदम चाल चल कदम एक दाएं मुड़ेंगे मोड़ रेड कलम चाल चलेंगे कलम चाल चल कलम एक कलम दो कलम एक कलम दो रेड थम दाएं मुड़ेंगे दाएं मोड़ रेड कलम चाल चलेंगे कलम चाल चल कदम एक कदम दो